Том хүүчин чамтай хамт загсанд явж үсмээр байна л гэдэг нь лээ. Болохгүй ч юм байхгүй л дээ. Миний хөө махсаа ид. Энэ ажил дээр нь ер нь хоол унд нь ямар шүү гэдэг юм бол. Яг хизээ хамгийн анх зүдэлж хэлснээ бол сайн санахгүй байна. Гэтэ аавыг өнгөрсний дараа л. Сайн байна. дээшээ гараад амар амар. Харин тоглох юм олж чадах шиг. Тэрнээс хойш хамаг юм хилчээд яг надаас нэг юм хүсээд байгаа юм шиг. Мэдчихсэн бол надтай ярилцж болтгүй юм. Юу? Чи ийм бузартай энийг гэр орондоо авчирч байдаг.